kandang kapungkak dan kiri raksasa yang menikah bacoro prasno yang menikah bacoro isu ingkang bating mangso ingkang kudu dalam tangan ini pinangan terkaku tak apik dengan si kembar mayam tansah agungin sih katresan gusti ingkang moho agung satemak bacoro Kristu Bate Wongso Tansa Dipun Alih-alih Deneng Tiga dari Eka Kandang Sakti Tayana Eka Lagi Pake Jawa Kajumatan Pengasih Tipun Eka Putro Tapi Akhirnya Wongso Putro Deneng Waktu kena wasit kudu mamai dumateng. Usaha ingkang dipun beto wujud dari kekalih. Ya, pukul, pukul, pukul. Hancur. Pukso sak naliko. Ini serno dumateng wujud dari kekalih. Kapilo anggenipun pukso kuniku. Setio beki begi anggenipun musnah. kateng watak kawilan rahayu mateng kakung kuriku magatan uki pinangan dan kakung sampun kawilan ikut atur itu lampah ayo nak dianu jangan jalan ayo jangan jalan Duk, Dewi, Kamu yuk, Dewi, Dewi, Dewi, tak kondo sungguh anak-anak kempring rosok panas hati. pinangantar putri kata watakan dan asor di makam bumi kata terbukti pari porno sungkem pinangantar kakum kampur yang ante pinter artiku Aliko samono pinangantar kakum Emang eh, berkoki pun antiku tuwapak ing kodo pecah sak nalipo paham panan keping tekate ginyong saking pandya wetahe rama dalah ibu asal maket dal bare wis pomati ring pribadi maka terpuji maka pinanganten putri sampun kapareng kami cinta sampara lingkup engkang rodo barwo kanthi awiji sampari pun ingkang rupa kalbu palambang katresnani sih pinangatan kuci gejotan satu kimpeng guru nanti ing salam elami sedaya karapan ingkang kulitulan rayuki sampun kalu di tenis di murid musmo kantor watak kulitira rayuki Sukarjo Sarono satu angka yuk disangka pun jadi bersangkut kang roko karwo kanthi ngampinangan ten kakung anwante anwante genyo kakak derajate tiyang estri senoso benten waji panangin sami derajate tiyang estri kali tiyang mengatas kopi Pinangan ten putri kabar angin terik kebun di hari teringkang kagumi lalaman ante lalaman ante pedes nanti ini lo anggaran bali wismo binangan tenka kunti ingkang alampang kacuk lampai minyo materi tanca setio bekti kok benali sukuran ante kakung kemesan kak dulu dengan cek ingkang dipun tresnani saking tengen awuryan angganten esmi ingkang dipun tresnani saking ingkang tansaan tumutan esmi ingkang dipun tresnani saking tengen saking tumutan sang pendem angkut angkat angin dia dimakan esmi ingkang dipun tresnani para pemuda terus kapan anjuran kebul bujur dimakan Ya, oh, kalian bilang dulu bu ya dulu dulu ini bilangan tempat kon putri dipun dulan kumpul bujono gemeteng para pepungin katur pralambang anteping trismane nyong mecah sakit pak bunda mencai romo dalam itu ngatet balik semua mandiri pribadi kinario pralambang anyapin geniro kinara terputri dan menikah yoko kandungi pun siapa Terima kasih telah menonton! Gila pemikir, pemikir, pemikir Kalam tangan dari lo, anggila pemikir, pemikir Yang jadi petani tentu, yang ikut tentu Mana sakit mokong kloso Hitungan ganjil penikok yang tentu rame, Pak Monggo Cuma tenik Cuma tenik, kamu di pergulan, ini ya, bro Yang kakak kamu di pergulan, ini udah lagi Sumatera kami dipun kunjungi Tirta Weni Tirta nggih menika tuya kalambang pangurupan Weneng mugi mugi weneng anggenipun lampahi kadesan berdaya weneng sakit aneng aneng cipta dumateng Gusti ingkang Maha Adul Nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala Pramila paripurna anggenipun dasar pendhudhono Borok pekuning katur sampun kapareng Amboyong putra putrinipun Kanthi pinanganten sargen kula akui majeng ten gedingan pun ngajengipun sesaji Untuk pengantin baju Ini banyak sesajen Para pekunden catur, bapak sama ibu, bapak sama, bapak sama mama untuk Amin Angkoyo Angkoyo minta tolong untuk MC-nya ditayangi gede kamu sih kemarin dulu sampurnya sampurnya maka tengok di bilangan dan kakun sampur sebenarnya belajar asto Para pemuda takut takut tak kabeh arene kaya batu para putra putriipun ondo dipun lampahaken kenangan putri ingkang dipun dalam tawa dalam tawa dalam tawa nah para pemimpin tatur anu mungkin tutup lampahipun ingkang bentuk dateng kasona ati mulia engkang dipun aturake dumateng sungkemanipun maka tempur tiba enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah Para pepunen sampun amboyo dumateng putra putrinipun ini pinangan sari bersangkut alampah Entang agak busono Entang hampir kok bisa mencapai wanita tinggal sate mandrawo tak yang abjur abjur pati ngebiar pati jorok pindu kartiko bumicir papan wak dono gehoniku tinangan ten tak putri biar tinong drolamun tinong dosa yakti dan tinong kasulistianing pinangan terputri luwih tong luwih mabuk pinang tong bro dasar pinanganten putri sedang berdeke mulai tiap betul Alah, eh tapi sudah diputar dulu ini melalui tangkah halus di trono prawakta tunangan putri tanpa bekti marang kagungnya maka tenuk tunangan tentakung ingkang ngadep di ingkang hamil go di sono itu namun tak iya satu manggolo atau mewah prabowo agung ngadep di sepa ingkang ingkahan Prabu Pitu Putri Narendra kang kebah kali kawan luhur. Prabowo Sayakti Sino Prabowo Hedi Indah Bina Noni Namun Bawa Laksono Kukudu Dini Saung Tomong Tam Tomo Sayakti Sempat Dawiro Tomo Cayang Palakjan Tatang Tanggo Tanggon Tanggung Gala Prateng Nanggon Hey, putra putri ikun para dini penangatan saripit sarkut harati umbiangkan tinju wihaniko sasono arti mulia kursi datin jantar lamina arti ahli sirkatris yang dimatkan putra putri ikun para pekulit satu sampun sanepa bukti dhateng sasana ingkang tinuju menawi bukti sampun sampun sudah sampun sampun kapan dipun mungkin mal sudah sampun kapan dipun wal para pekerja kantor sampun kapan yang datang kursi ingkang tiapa di kawasan lama Oh untuk bubar mayang ditaruh di depan pengantin dua ya untuk yang membawa bubar silahkan untuk jalan naik ke atas Sasono Adunia untuk dikomunikasikan nanti Nah ini ayahnya yang dorong bermain di antara empat orang ini yang ini kita lagi nyusul ini. Gitu. Ya kalau memang nyusul nanti ketemu sama yang singkai nanti. betul rumah itu nanti minta tolong pendirinya kan? minta tolong pendirinya apakah minta tolong bapak atau ibu akan minta tolong untuk pendirinya yang di depan dua itu pendirinya minta tolong tuh pun dalam kini sepuh johor api sepuh mugi-mugi tansah anggian tupangus tubuh ngopang pangal kamu jodoh dikem naiko sabon mohon bapak jurno ate titik Engkang dipun nama akan Jono Purwito Sari kanthi ajeng lan dalune sangulang sedasa dinten ibu ya dinyarse dipun simpen dateng kendara kentono, ingkang dipun mestani ing kain menika sukakan duwang sek kamari tetan dalu suryo sabacandra ingkang sinet sengan boko asa ibu pertiwi dene dinten punika ibu dunyase ingkang dipun lestani sumadyardo saha sekar mekar tumunggo jati panutetan kenani alung sinangga kakrat kowah Sunat Bambu Iman Sekawan Rinseng Lan Dalu Suryo Soho Sondro Utari Mulan Bintang Kepang Pun Tahun Wolu Sasi Kapras Bintang Kuto Pekanan Damsal Ngamen Jepin Tengning Gula Dibuka Kawah Menopo Toh Isini Pun Buka Kabuka Kawah Niko Ingin meniko enten tigan, enten mie, enten kacang, enten telo enten barang puniko pralambang jadi pangan sambil dini tentu mateng engkang dipun rambut ing kendo berkencono sadang uni medal saking dua kerjanya ibu jurnalis dini wonten dari puniko pralambang mugi-mugi tansah cekap anggenipun kanjeng dumateng putra putri nipun dene kendel kulika pinangka papan mugi-mugi nggenyong tansah panggih papan ingkang mulya saged ora harjo ing kalih sing sami kono kangge punika sampun sarta oh, ingkang dipun timoko kangge kembali diri mugi-mugi tansah saged tambeto anggenipun ambangun bali wis mo aman ing pribadi saking panggula wetai Roma dahar ibu Sangrito sampun Buka kalah hukum Barengaken Imatan ibu pun kelapan Sampun sakit Mata tidak kali kapan dipun tutup mungkin malu begini ya, ini kan nggak nih ulang ular nih mungkin mugi-mugi tansah pindah-pindah rahayu selamat lucu buat ternyata tidak melakukan ini itu akan bangun balik semua yang gitu maka mungkin di sini dari yang pinggir itu ya sudah ya, ya, sudah ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kaki jati nopo engkau badhe kedadosan nopo kalempan Samarto Ibu Yuniarse Nungun Pandurwo Selamat Miujeng Soho Boten Enten Alangan Punopo Kambis Ing Salmi Kolok Semoga sinten sing badhe mawosaken pamuju manengku dumateng ingkang maha kawasa monggo sipun sinten badhe mawosaken buatan enten kula sakit-sakit e kula badai pausakan mugi-mugi tansah di aminake di macam korok rawut monggo salam-salam mau dos maras kemudian di sudia ya manirahim awudu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'alu wa salamatan wa hidini wa biyatan wa jasati wa jajatan diri wa diri sendiri wa tobatan wa mau beramatan indah maut Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afanta biha Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ta'anal Gola'a wal bala'a wal baba'a wal fasa'a wal munkaro wa suyufal muktalifata wa syadarika wal mihana maduharo minha wa mabatona min balatina kosotan wa min bulganil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin ya rabbal alamin Mugi-mugi tansah pinarkan rahayu selamat kulur jangan anggeni kubuka kawah ibu tumiasi Tansah pinarkan rahayu dimateng keluargane basukia eh dikeniki Yeh, wilut tinggal sak lajri pun Monggos, monggos Kulo, atun Pinangan putri jumeneng berdiri enggak ya sungkem sama sungkem sama kakinya sungkem sama kakinya Artinya pirangan teh putri sampun jengkar saking pandelan garkor si gampar pelaminan kinaryoan jengku sungkem sungkem sungkem anjengku sungkem kagume sarono nyuwun tambah pangestu ujo dumateng kagume paripurna yenyo sungkem dumateng para kagume pinangantan putri sampun kabareng lenggah malih kanthi atine sing katres lan pinangantan kakung angonten angangkat derajat angonten angonten cium dulu cium dulu cium dulu cium cium dulu. nah ya ngangante kinaryo sarono Anti Sukeman dan Bapak Ibu yang kami sayangi Bapak kakak yang saya sayangi Terimalah sembah sungkem bakti putrimu ini Yang mana mulai kecil menginjak remaja bahkan sampai dewasa selalu merepotkan ibu sama kakak bapak kakak sama ibu selalu bekerja keras banteng tulang keras ingat hujan menahan dingin siang menahan panas teriknya sinar matahari malam menahan ngantuk demi mencukupi kebutuhan putriku ini ya ibu Hari ini saya jujur bersimpuh di hadapan kakak sama ibu Tidak ada lain Mohon maaf dan mohon doa restu Putrimu sampai saat ini Belum bisa membahagiakan dalam balas budi pada ibu sama kakak Tapi sudah meninggalkan Lepas dari suami ibu sama kakak Dari lubuk hati yang paling dalam Putrimu mengucapkan terima kasih yang selama ini Ibu telah merawat, mendidik dan membesarkan putrimu. Iya yang bapak, eh, ya, kata sama ibu. Ikhlas walaupun keras keringat dan tentulah demi untuk mencukupi kebutuhanmu. Walaupun kakak yang apa itu sudah merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Untuk pernikahanmu sudah kami restui dan kami terima sembah sungkem bertimu nak. Gilir kemanti, gilir. Kakak, ibu, terimalah segasung keempat dan putra mantumu ini Hari ini saya sudah menjadi bagian keluarga dari bapak, kakak sama ibu Saya sudah berikan suci di hadapan penghulu Untuk bertanggung jawab kepada putri, itu sama adik kakak sepenuhnya sudah merupakan tanggung jawab saya saat ini saya sudah menjadi kepala keluarga saya terima kedatanganmu walaupun keadaanmu adik ipar bahkan putri mantu saya tidak membeda-bedakan nanti kalau ada sesuatu istrimu jangan disakiti ya nak ya saya akan pegang teguh apa yang menjadi amanah kakak sama ibu dia kumatir buatan kepropo pendidikan pinanganten kan kali sampun jumen kapan jumen eh begini gantian ya siang gak tahu panas malam gak tahu petang menahan rasa ngantuk hujan menahan dingin bekerja keras demi untuk mencukupi kebutuhanmu. Hari ini saya duduk bersimpu di pangkuan ibu sama bapak. Tidak lain mohon doa restu. Saya mohon maaf bapak sama ibu. Sampai saat ini saya belum bisa membahagiakan bapak sama ibu tapi sudah lepas dari asuhan bapak sama ibu walaupun lepas tapi saya tidak akan dilepaskan dari pengawasan bapak sama ibu dalam nunggu hati yang paling dalam bapak sama ibu putramu mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang mana selama ini bapak sama ibu sudah merawat mendidik dan membesarkan putramu ini. Iya, ya nak, sudah saya terima sumpah sembah sungkem baktimu. Sudah menjadi kewajiban selaku orang tua. Bapak selalu bekerja keras dan tertulang keras keringat demi untuk mencukupi kebutuhan rumah bapak ikhlas yang mana Bapak tidak mengharapkan imbalan apa-apa dalam rumah tanggamu yang penting dalam hidup bahtera bahagia dan sejahtera ya Naya saya mohon mudah-mudahan yang kuasa selalu merestui Bapak sama Ibu walaupun bekerja tetapi ikhlas nanti akhirnya anakku yang kami cintai akan merasakan hal yang sama saat ini kamu sudah tidak merupakan tanggung jawab orang tua tapi tidak lepas dari pengawasan. Saat ini beban sudah tertumpuk di pundakmu Naila. Gila berarti makan dimakan. Ya disayang, disayang dulu bapak ibunya, disayang dulu bapak ibunya. Bapak, Ibu, terimalah sifat untuk bagi putri menantumu ini. Hari ini saya sudah resmi menjadi suami dari putra Bapak yang mana saya sudah berikan suci di hadapan dahulu untuk memenuhi sunnah Rasul yang mana ini kita jalani dalam hidup bahagia dan sejahtera saat ini saya sudah menjadi bagian keluarga dari ibu sama bapak iya saya terima ya walaupun keadaan di rumah sini kamu Putra menantu saya tidak membeda-bedakan mana menantu dan mana anak sendiri. Kami tidak pernah dirawat baik-baik, nah ya seperti merawat Iya Bu, apa yang menjadi amanat dalam sama Ibu tepat saya laksanakan. Terima kasih atas Suti menerima saya di keluarga Bapak sama Ibu merupakan kebahagiaan bagi keluarga kami atas kedatanganmu yang mudah-mudahan hidupmu bahagia dan sejahtera ya, ya Terima kasih Ibu. Ya. kasih Tatalah, tatalah, ada tisu, tisu, tisu, tisu, tisu, bisa yang dulu, tisunya, tisu, tisu. tisu. tisu, tisu. Ati sing ageme itu rayi saha itu itu Tapi sen agungnya kapres yang mana dalam pemberian ular-ular ini menjadi besar dan menjadi beranak pinak yang mana tidak kekurangan suatu apapun yang menyumbang kami doakan mudah-mudahan banyak rezeki banyak yang mana hari-harinya tidak kekurangan suatu apapun bisa menjadi donatur yang kaya bisa menjadi donatur-donatur yang istimewa untuk agama, nusa dan bangsa. Silahkan yang mau silakan silakan yang mau memberikan bantuan sama adik atau kakaknya atau siapa saja mudah-mudahan menjadi cikal bakal dalam melaksanakan membangun rumah tangga dan membangun belajar bekerja jadi orang yang kaya dan melimpah bisa lancar dalam melaksanakan saudara bisa berangkat ke Tanah suci Mekah yang maha kuasa setimpal dengan ibadah yang telah dilaksanakan amin ya rabbal alamin maka pun anggenipun pinangan ten saribet sampun sama toe gati pramilo kulo soho ibu titi soho yoko kulo Eka ah, sama saking endal tari yang menawi enten kekirangan nipun anggenipun lampai anak jahakan kirangan ten sarifik boten sumpe leres meniko wonten ingkang kuaos yang menawi salah wonten ingkang umat atus puluh Pulau akhiratan pulau seprapat silukunggo kalirin jiwono Sak pun anggen kulo ngatur enteng sing lepat nuwun atur rakso bumi sak jembaring samudra barat sumo. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali